Ama masu gida أوام وفر بدوا فكنا من طيبها أيام ما قضت أيام من بعدها أيامها جن بعدها فكنا من طولها عوام ثم انقضت تلك السنة Thank you. وأهلها وكأنها وكأنهم وكأنهم وجهها أحلام لما من تلك السنة قالوا أفكنا وكأنه أحلام وكأنه وكأنه كأنه كانهم احجار